Ay, qué lindo, gracias. Chao. Es la primera presión de queda? Por aquí Sí. Te bajas aquí. Mm. Te bajas aquí. ¿eh? Gracias, no sé. Chao. Y mientras seguimos aquí en Medellín, mi amor. Yo creo que con este besote les traemos el video de... El abrazo. Así que pendientes, pues, ¿listo? Pendientes. Hola, amiguitos, ¿qué más? Ay, ¿será que me puedes ayudar con una dirección? Es que soy un poco perdida mm, Eh, pues, eh, ¿tú sabes que el dice que la comuna 13 me hizo otra cosita Ah, sí, se fue por acá, y habla acá, y ya se Ay, pero qué amable, muchas gracias, no sé, chao. Hola, ¿cómo estás? Eh, bien, mira, tú me puedes ayudar con una dirección sí, es la comuna de por Perdón. sí. Ah, vale, muchísimas gracias. Hola bebé, ¿qué mm. más? Ay, tú me puedes ayudar a mí con la dirección. Es que soy un poquito perdida. Mira, aquí me dicen que la comuna 13. ¿Tú sabes cuál es? Sí. Te bajas aquí. Te bajas aquí Ay, qué lindo, gracias. Chao. Hola amiguitos, ¿qué más? Mm. Ay, ¿será que me puedes colaborar con una dirección? Es que soy un poco perdida. Mm, eh, pues, eh, ¿tú sabes que es? dice que la comuna 13 me hizo otra Ah, sí, se ir acá, y la acá y ya se Ay, pero qué amable, mm. muchas gracias, no sé, chao. Hola bebé, ¿qué más? Ay, tú me puedes ayudar a con una dirección. Es que soy un poco Mira, aquí me dicen que la comuna 13. ¿Tú sabes cuál es? Sí. Te bajas aquí. Te bajas aquí y vamos a... Ay, qué lindo, gracias. Chao. Mmm, sexy. Hola, ¿cómo mmm, estás? Sexy. Eh, bien, mira, tú me puedes ayudar con una dirección. Sí, es la comuna 13. ¿Dónde Perdón. Taxi. Ah, vale, muchísimas gracias.